mantente y aguanta. Levanta tu cabeza, yo soy quien te sustenta. Yo sé que has sufrido, sé que has llorado en medio de tormenta